先打个招呼可以吗？Hello，Hello，Hello，Hello，你叫什么名字？叫阿松。阿松。哦，阿松。Hello，哦，好。我想问一下，啊，就是已经已经问过的问题，我再问一下啊。行行行。那个这里的澳门的车子贵吗？贵。车子贵吗？不贵。啊，车子不贵。啊。那那个车位是很贵，对吧？对，车位贵。一般车位是多少钱？两百万左右。 两百万，两百万是韩币来算一下，일 이십 백 천만 십만 백만 일 이십 백 천만 십만 两百万，对，两百万，对，韩币일 이십 백 천만 십만 백만 천 일, 이십, 백, 어? 어? 싼이! 단비싼이 네. 이게 한국 돈으로 이게 3억이라는 거예요 3억 그 주차장 주차장이 약 2억 3억 그런데요 아, 아유 타이 타이 구이라 没有两百万的话就买不了车子那要租要租租啊那车子才几十万了对不对

车位，然后可以再卖出去吗？可以。啊，买了之后可以再卖出去。那，就是我三百万买了，就是三百万再卖出去。可以。还是我可以随便定这个价钱？价钱要看市场。看市场。对对。啊，都有变动。对对对。哦，我看这里的房子也很贵啊。对，房子也很贵。一般房子这样的多少钱？六七百万吧。

那就是有两房，一个客厅，一个洗手间，这样的就是刚才你说的那个价钱。对，哎呦，太贵了 <laughs> 啊！